Με εκπλήσει κάθε φορά η δύναμη που προέρχεται από του νέου. Η προσπάθεια τους να φτιάξουν ένα προοδευτικό κόσμο χωρί περιορισμού. Σήμερα είμαι ένα ενεργό εκπαιδευτή σε τρει οργανώσει νεολαία. Πολίτε σε Ισχύ, Συμβούλιο νεολαία Κύπρου και Youth Express Network Γαλλία. Ω μέλο τη ομάδα εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαία Κύπρου, δουλεύουμε με του νέου χρησιμοποιώντα κυρίω τη μέθοδο μη τυπική εκπαίδευση. Συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα Πρεσβευτέ Νεολαία του Συμβουλίου Νεολαία, το οποίο μοράγει τη συμμετοχική εφαρμογή του διαθρωμένου διαλόγου για θέματα νεολαία. Αγωνιζόμαστε για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων μέσω διαφόρων προγραμμάτων κατάρτιση και δεξιοτήτων. Η πρώτη μου ουσιαστική επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όταν είχα την ευκαιρία και τύχη να γίνω ασκούμενο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πεντάμινο. Στη συνέχεια, ασχολήθηκα εκτενώ με το Erasmus Plus. Το πρόγραμμα μου δίδαξε τι σημαίνει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τι αξίε τη. Η επαφή αυτή διέβρενε του πολιτιστικού μορίζοντε. Μεταξίδευσε σε όλη την Ήπειρο και συνέβαλε στην ανάπτυξη των κοινωνικών και ηγετικών μου ικανοτήτων. Με καθοδήγησε και με ενδυνάμωση. Να καθοδηγώ και να ενδυναμώνω του νέου. Το ταξίδι μου στο Erasmus Plus ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών στη Λίλ Γαλλία. Μεταξύ άλλων, εκπροσώπησα την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαία στο Δουβλίνο. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα και δραστηριότητε ω εκπαιδευτή νεολαία, όπω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High Tech Democrats που φιλοξενήθηκε στη Λάρνακα και οργανώθηκε από του πολίτε σε ισχύ σε συνεργασία με άλλου ευρωπαϊκού οργανισμού. Κύριο στόχο του ήταν να αναδείξει πόση δύναμη έχει ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά. Οι πόρτε του ήταν ανοιχτέ σε όλου του νέου τη Κύπρου, ανεξαρτήτω θρησκεία, φυλή, γλώσσα ή κοινωνική προέλευση. πρόγραμμα Εράσμου με έφερε πιο κοντά με άλλα ευρωπαϊκά έθνη και μου έδειξε πόσα πολλά κοινά μοιραζόμαστε. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια